大家好，欢迎收睇潮玩科技。m a d c 研究公司最新发布嘅二零一二至二零一七年嘅平板系统市场份额嘅出炉啦。咁几乎所有媒体将佢拍咗喺 Android、iOS 上边，乎对 Windows 嘅关注咧就稍微系少一啲嘅。呢啲数字系足以反映未来个嘅趋势啦。今日咧我哋就请嚟双流资深科技顾问 Andy 黄佩成咧嚟同大家分析一下嘅。Andy 你好。 我哋睇翻份嘅數據先啦，咁似乎咧就運作平台嘅平板電腦嗰個佔有率咧，就似乎系 Android 方面係優勝啲喎。係，誒，如果睇翻呢個報告咧，見到同包 S 个数字其實都相當接近，即係反映其實竞争都相當激烈啦。咁喺呢個報告入边咧，誒，有一啲特別預測咧，係話 Android 同包 S 嘅百分比咧，今年咧係百分。四十個 percent 之间差距啦，而幾年后去到二零。 七年咧，佢哋個誒分比咧分別會四十六同埋四十三個 percent 咁樣誒誒分。咁你見到一樣嘢就係話嚟緊呢幾年咧誒一啲誒預測嘅機構咧都估咧 Android 咧會繼續壓住 iOS 個佔率啦。雖然個數字唔係咁多，但係整體咧兩隻 Android 同埋 iOS 數字漲率咧至到二明年咧都會跌。咁你話下跌去咗邊咧？其實最主要去咗邊度嗰個？ 個市場度啦，因為呢份報告誒提到一樣嘢，係話喺邊度個平板啦，包括邊度百度個嗰啲咧，佢會由誒上嗰啲一個 percent 到去增長到年大概十個 percent、十個 percent 到嘅，所以見到其實誒邊度個平板嘅增長咧，遠及誒安卓同 IOS 咧誒個增長個速度。咁其實呢一份報告咧，有有啲咩提示咧？ 喺数字方面咧，其實你見到咧一啲預測咧，全球呢個平板電腦咧會係今年佢預計大概係大概兩億部左右啦。咁比起先前诶嘅七點七億部咧，其實都多咗嘅。咁其實佢預計二零一年嘅全球個平板電腦咧去三點五億部。咁你見數字差唔多翻翻成倍咁樣。 都會影響誒呢個平板電腦周邊配件個產業咧，都會好蓬勃嘅發展啦。咁我咧，你睇翻誒先發嘅平板啦、手率啦，咁佢誒到二一七年咧，一個升到七點四個 percent 啦。見升幅咧，其實咧遠遠都誒追唔到 Android 同埋 iPad 嘅時候咧，你見一樣嘢嘅時候，如果少用嘅時候咧，你擁有個產品整體成本自然會高嘅，因為所有開發者咧都會基。 个数目啊，同埋投资去诶计算开发嘅成本。咁换言之咧，你咁少嘅战友嘅时候咧，你擁有一个平板嘅时候咧，喺收费嘅时候咧，变相咧就会相对比 iPad 同埋喺呢个 Android 嘅成本就会贵啲咯。咁我哋咧就睇埋另一份报啦，就系 NPD 市场嗰个分析报告噶。咁就关于平板电脑咁嗰个情况又系点咧？嗯，咁头先嗰份报告都系讲诶，今年同埋。 你有时啲嘢未必睇得咁远咁近距佢嚟嘅点咧？咁呢份 M P d 嘅报告咧，一分析师咧 s e m 唔咧佢预期咧，咁其实咧 N 度嘅平板呢一季个百分比去到去到五十一个 percent 嘅，而 iPad 咧系有四十个 percent 嘅啫。咁你见到呢个数据入边咧，其实诶喺呢一季甚至系呢一五入边咧，其实 N 度嘅平板嘅电脑咧个勢头系好过 iPad 嗰个嗰度嘅。咁你话诶佢预测？ 其實都開啲預測嘅話咧，其實 I 其實你都知道，其實啲平板入邊最重要一個元件就係顯示屏。咁其實咧呢啲顯示屏嘅嘅部分咧，其實啲數字崩開。咁啲誒分析報告咧就係透過呢啲平板嘅顯示屏嘅訂單個附運咧，係預計呢啲嚟緊月嘅同嘅平板個貨量嗰度。雖然話未必可以話準確到誒誒即。 見到嚟緊一兩個月個情況會係點樣？嗯，咁另外就見到好似似乎係一啲比較細尺寸啲嘅平板電腦咧，嗰個銷量就反而係佔優咗嘅。係，咁喺呢個報告入咧都預測咧，譬如 iPad 誒呢類嘅產品誒會比起誒全尺寸嘅 iPad 咧會比較優勝嘅，同埋預計咧七寸啲平板咧個銷量會續上升嘅，而呢啲七寸嘅平板。 當中咧，以 Android 系統嘅出貨量咧，誒甚至會多過咧 iPad Mini 同埋全尺寸個 iPad 嗰度喎。同埋呢個報告有一個特別嘅地方，誒都講到嘅就係話 iPad Mini 咧喺個市場雖然誒受歡迎咧，但係佢預計咧係大尺寸嘅 iPad 咧個銷量咧個會比較暗淡少少啦。佢就覺得譬如話，如果蘋果唔繼續開發一啲突破性產品，譬如更大尺寸嘅 iPad，去到九點七寸嘅話咧，咁好難會誒繼續可以支撐。 呢个诶势头嘅，不过我觉得未必会系咁样，因为你始终咧就去到 iPad 呢啲尺寸嘅时候咧，尤其是你一啲欧洲外国人咧个手指比较大，如果你去到一个咁细尺寸嘅平板嘅时候，你进行一个键盘操作一个高速嘅打字嘅时候，其实系诶未必会适应到嘅。所以其实你见到大尺寸嘅 iPad 呢，其实诶未必系诶想象当中咁差嘅。好啊，咁今集咧唔该晒 Andrew 嘅，咁前玩科技时间到啦，拜拜。